Ćao ljudi, dobrodošli u treći quick update za korseve na Onetiusu. E, danas ćemo obraditi, odnosno spomenuti jedan interesantan kors e, od, od jednog od prvih tičera na Onetiusu, od Antonija Jurečića. Antonije studira filozofiju, e, bio je prije u Zadru, sad se preselio u Njemačku i tamo sad studira. Tako da onak, to, je, to jedan od prvih tičera koji je gore zaista već nekih tri godine radimo skupa, onak stvaramo tako da ima već jako puno lekcija gore na svom korsu i evo recimo da malo spotlighta bacimo na cijelu stvar kojom se on bavi. E, Antonija je prošao kroz dosta zanimljivih stvari na svom korsu, primjerice e, poput teme egzistencijalizma, definiranje i, redefiniranja apsurda. E, jastvo je podijelio tri dijela, tako da stvari imate tri lekcije koje se bave upravo tom tematikom. Ali isto tako za sve vas koji tek e, počinjete baviti se, odnosno interesira vas filozofija, ima jedna lekcija koja se zove ponešto u osnovnom filozofiji, tako da se možete inkludati u cijelu stvar unutra vrlo lagano. E, još spomenemo samo ta prva lekcija stvari video lekcija, tako da možete osjetiti malo kako e, Antonije radi, na koji način razmišlja i možete čovjeka stvari vidjeti u živo. Tako da eto ono, nešto full kratko, lijep pozdrav e, Antoniju u, Njemačku i ništa, vidimo se na kursu gore, link je u descriptionu. All the best.